Mandela, Gandhi, Sukarno. Mandela kwam uit de gevangenis met president. Wat deed hij als president? Zijn grootste vijand, de cipier van de gevangenis, de beul van de gevangenis, werd zijn eregast. Op dat punt overstijg je alle tegenstand. Dus dat is dit. De Chinezen zeggen, die twee tegenstellingen, het doen en het zijn, moeten elkaar omhelzen. En versterken. Maar vliegen uit de bocht. Mandela deed dat. Waarom? In de stilte van de gevangenis heeft hij zijn eigen leiderschap ontwikkeld van zichzelf. Hij zegt, was gewoon niet bij Wat is de zin van mijn leven? Hij was onvrij in de cel. Maar innerlijk beschikte hij over de grootste vrijheid. Hij kan ja of nee zeggen op zijn situatie. En dat is onze grootste vrijheid. Ons leven kunnen we niet bepalen, geloof dat maar. Al denk je dat, je kunt je leven bepalen. Ik ben 88. Al mijn plannen zijn mislukt. Geen één plan van mij, wat serieus opgepokt is, is succesvol Wat was mijn succes? Wat mij toeviel. Wat gebeurt er namelijk? Nou? Je hebt een droom. Je hebt een droom. Die droom zit hier. Die droom gaat vooruit. Die Opeens ontmoet ik iemand me voorstel. Hé, hey, zeg ik, dat klopt precies met mijn droom. Ja, dat valt u geen toeval maar het valt u toe. In de relatie. Hap, wat succes. Ik ken grote ondernemers. Ik vraag hoe ben je zo groot geworden? Door toeval. Toevallig, een vriend van mij vroeg me dat mee helpen. Ik hielp hem we zijn een groot bedrijf. Waar zit dat in? En deze trots. Hier zit onze energie. Wij zijn geneigd in al onze bedrijven te controleren. Te controleren. die andere de accountants zijn. Een accountant is een geschiedschrijver. Niet meer. Je weet nooit wat de toekomst gebeurt. Je kunt alleen maar opschrijven wat er verleden gebeurd is. Ik wil een voorbeeld nemen. De hoge snelheidslijn van Nederland. Ik weet niet hoe het in België verlopen is, maar ik weet wel hoe het in Nederland verlopen is. snelheidslijn ja, ligt hij. Klopt niet. Mag nog rijden. Waarom niet? Het vrijheidssysteem doet Een commissie wordt er gesteld. Wat doet die commissie? Gaat controleren wat er gebeurt. Maak een rapport, drie maanden, dit is het rapport, dit is het fout gaan. Ze herstellen dat, drie maanden, op het bedrijf mislukt weer. Weer een commissie. Weer zes maanden. Mislukt weer. Nu is bijna failliet. Hoe komt dat? Die commissie wordt ingesteld, zijn geschiedschrijvers. Die gaan na hoe het vroeger ging. En dat gaan ze herstellen. Dus ze gaat de geschiedenis herstellen. Ich kann nicht erfahren, ob ich noch komme. Und ich... Als Homer ich kontrolliert, Homer ich betreffe fast auch. Warum? Weil ich Ik wil een voorbeeld nemen van mijn jeugd. Ik was vier jaar. Ik kreeg een mooie rode fiets. Van een grote tuin. Met één boom. Klein boom. Mijn vader gaan maar rijden, gaan we leren rijden. Als maar niet in de boom oplossen, want dan kan de fiets niet in. Dus ik krijg, oeh heerlijk, pas op die boom. Oeh heerlijk, pas op die boom. Oeh heerlijk, pas op die boom. in die boom. Herkennen jullie dit? Nou, dat gebeurt er bij controlesysteem. Een controlesysteem schept fouten. Of ze waren zo slim dat je niet ontdekt dat ze fouten maken. Waar wordt controlesysteem zitten? controle moet niet hier gaan, maar hier. Ik moet controleren of mijn verandering mijn droom beter realiseren. Of mijn droom beter wordt realiseren. Dat is controlesysteem. Dat is een zingeving. Die moet je controleren. En hoe ontstaat dat? Door te weten wat je droom is. De meeste weten dat niet. Dit is de taal van je hart taal van je verstand. Ik ga nou eventjes een experiment doen. Wat? wat is de taal van je hart en wat is taal van je verstand? Mag ik dan bij eh, het Maar ik vraag, wat doe je voor werk? Ik werk op de bank. Op de bank. Waarom doe je dat? Oei. Um, <clears throat> ja, doet het eigenlijk al jaren. En, uh, ja, waarom? Waarom doe je dat? Ik krijg nog altijd voldoening van de resultaten. Je wil voldoening hebben. Waarom wil je voldoening hebben? Om een goed gevoel te creëren. Wat? Een goed gevoel creëren. Waarom wil je een goed gevoel hebben? Eh, maakt mij gelukkig. Wat? Maakt mij gelukkig. Waarom wil je gelukkig zijn? Je Waarom wil je gelukkig zijn? Ehm, ehm, Waarom wil ik gelukkig zijn? Ik voel dat je vastloopt, hè? Ja. <laughs> ik kan die vraag iedereen stellen. Wat gebeurt daar met deze vraag? Wat doe je? stoot je precies op de kracht van je zingeving. Waarom? Gelukkig zijn, ja waarom? Nou, dat geluk, dat is dit gevoel. Kun je niet onder woorden brengen, maar dat heb je wel. Dan die waarom vraag. Toyota stelt bij elk nieuw product vijf keer de waarom vraag. Met heel zijn team. Vanaf de directeur van de groep tot aan de schoonmakers. Waarom? Waarom vijf keer? Wat gebeurt er als je het vijf keer vraagt? Dan komt de groep tot een bewustwording van zijn droom. Zonder woorden, maar wel door bewustwording. Je ziet ook Japanners altijd een kleine groepjes rondtrekken. Denk eens als picknick, nee. Het is een tocht van deze reflectie. Over die waarom-vraag samen te praten. Ik ga een ander voorbeeld doen. Wibo. Wibo in India. Een van de grootste metaalindustrieën en India die ook onze hoogoffers hebben overgenomen. Wibo had vijf jaar geleden een gemiddelde van zijn werknemers was 35 jaar. Op dit moment 24 jaar gemiddeld. Jonge mensen. Hoe doet hij dat? De de recrutering, is niet op grond van diploma's, maar die vraagt gewoon waarom je bij Ja, dat, dat. ja, waarom dat? Die vraag ik zelf gesteld. En het eindpunt bepaalt of je aangenomen wordt of niet. Pas je op je Wat krijg je? dat de diephoek alle reuzen in richting zit. Op het sensniveau. Ik zei altijd, mijn moeder, vooral mijn moeder, waarom kan die vogel vliegen? En mijn vader vliegt En ik niet, omdat het een vogel is. Ja, maar waarom is hij een vogel en waarom kan ik niet vliegen? Daarom, zei mijn vader. Vraag het aan je moeder. <laughs> Goed, Mijn moeder gaf me een zoen. Ik ging op haar schoot. En ik begreep het verder. Ik vroeg niks meer ik liep hard als hij dan. Je moest daar niet te hard lopen, je valt. Ik viel natuurlijk. Vol bloed. Mami, mami, mami, huilende mijn moeder. Ik lig een zoen en ik liep hard. Wat betekent die zoen? Dat mijn moeder mij op dit niveau raakt. ze hier, niet hardlopen, je valt. Ik doe het toch niet. Toen ik viel, kreeg ik hier een sloep. En ik voelde geen pijn Geborgenheid? Ik heb er geen woord voor. Je hebt het zelf ervaren wat het is. Dus het is ervaring. ervaring kunnen we allemaal beleven. Maak een voorbeeld doen. Ik zit daar op mijn bureau, krijg een brief, wil deze statistieken invullen. Kost je maar een kwartier. Wat voor zin? Ja, leggen ze op een kast. Ik bel op aan die secretaris. Ik zeg, Waarvoor heb je die dingen nodig? Voor de statistiek. Vertel eens mij. Wie heeft ooit de statistieken gelezen? Ja, tot u toe niemand. Nou zeg, was in de vullen. Sander van een tijd. Wat doen wij heel vaak? Wij doen werk op de routine En dan komt de statistiek en ik zeg, Waarom? Even stil zijn. Waarom doe ik dit? Nonsens. Dan zijn als je dat doet, bespaar je 50% van je tijd. Misschien worden anderen wel boos, maar je bespaart 50% van je tijd. We doen zoveel dingen wat niet nodig is. Je vraagt nou eens, maar de tijd van dat, oh, dat zoveel of ik doe. Ik doe dit. Spaar bij 50% van de tijd. Al mijn antwoorden, die meer beantwoord ik zelf. Waarom? We zijn twee minuten klaar. Voor mijn secretaresse duurt een week. Plus nog een hele lijst, moet ik allemaal nog moet afwerken. Onzin! Pats, prullenbak in. zelf even zeggen ja of nee. Klaar. Dan maak ik wel fouten soms natuurlijk. secretaris doet ook, maar ik maak ook fouten. Sorry het fout is, maar andere keer beter. <laughs> Gewoon doen. Je kunt dus zeggen, ik heb deze taak. Ja. Ja, wat ik moet doen. Waarom doe je dat? Onnodig. Ik ga natuurlijk aan de rechter vragen. Is dit nodig? zeggen misschien ja. Ik vind het nodig, dus de prullenbak Als hij mij dat vraagt, dan zal ik antwoord geven, dat heb ik zo. Dat mag je niet doen. Goed, volgende keer beter zijn. Maar ik heb nooit de prullenbak gegooid. En van tijd bespaard. Voelt u wat ik... Die stilte momenten inbouwen. Wat betekent Even hier. Waarom doe ik dat? Waarom doe ik dat? Dus probeer dat maar eens een keer. Ik heb, toen ik moderator was van studenten in Nederland, moest een stage lopen. En in het buitenland, twee maanden heb ze nooit voorbereid. Ze gaan dan zelf zwemmen. Maar in dit moet je doen, elke avond. Een dagboek bij Neem een schrift, Schrift, links Wat voel ik? Wat heb ik ervaren? Waarom weet ik Toen ik de vergadering had, voelde ik me wat Voelde me onzeker. Maar toen die vrouw erbij kwam, voelde ik me opeens prettig. Allemaal opschrijven, in het rood, links en zwart. Daaronder een cijfer. 1, 2 of 3. Niet denken, maar ervaren. Een één vandaag is een rotdag. Een drie is een mooie dag. Heel mooie dag. Twee ik weet het niet. En heel veel dagen van studenten zeggen ze een rotdag. En heel veel dagen, ik weet het niet. Maar zijn enkele dagen een mooie dag. En dan ga ik kijken, waarom. in één zin. Wat heb ik vandaag geleerd in één zin? En dan komt ze thuis, na twee maanden, dan ga ik de rode draad volgen. halen ze een drie? En wat hebben ze geleerd? Waar ze plezier in? dat is de vocation. That's your vocation. Dat is je zingeving. Als je deze straat volgt, heb je precies op de lijn van je zingeving. Dat is zoiets als, als een vliegtuig op Schiphol landt, in de mist, krijg je een baan Als je links van het water vliegt, dan krijg je tuut, tuut, tuut, tuut, tuut. Rechts krijg je tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut. Als je op het baken zit, dan hoor je alleen één toon. Tuut, dan weet je, je zit op het baken. Dat hebben wij ook. Als we een goed gevoel hebben, dan zitten we op onze lijn van de zingeving. Dat noemen de Joden shalom-ervaring innerlijke rust en vrede. Nederlandse vrede is geen oorlog voor hem, maar Joodse shalom en het islamitische shalom, shalom alaikum, shalom, betekent ik wens je deze innerlijke vrede. En rust. Want dit gevoel kunt vragen stellen hoor. Niet allemaal zo stil, maar je kunt vragen. Het gaat toch over stil? Wat? Het gaat toch over stil? vragen stellen. Maar ik klopt dus. Want jullie vragen uit. Of ervaring, mag ook. Maar op enig moment zijn dingen niet anders te duiden dan door gevoel. En toch moet je ze op enig moment kwantificeren. 1, 2 of 3. Voelt slecht. Ik weet het niet. Uh, of uh, voelt goed. Zie je die, zie je die... Ja, ja. Yang Yin? Ja. Nou, het denken en voelen. Ja.